Assalomu alaykum. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida 5 bolali oila yordamga muhtoj. Iltimos, qo'llaringizdan kelgancha yordam qilinglar, tarqatishga yordam berib olinglar. o'zi nimadir men bilolmadim sevgilma ekan tushunolmadim ammo armonlarning azoblaridan qancha tirishsam ham chiqa olmadim bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh peshona deganga yoz راحت مسبقك